la de atrás sé que somos nosotros, baby White, Abelito, Romero está maravillado Si no tienes a tu al lado, mami, yo te recomiendo que venga a probar mi carne, que es de ternero tierno. Después tú vas a decir, Romeo se pone de pin cuando sí, no deja ni un timpa, su colega no brega, nunca está inflando el chamaco, siempre castiga el taco a los No se pone flaco porque aunque fume, come de la carne de su presa, te tiene empresa, es profesional. Si pretende cantar, no venga a hablar, bye bye, le dice al inflador Ando con Baby White, ya belico el canto La sangre nueva de este fucking reggaeton urbano Mucho más caliente que el sol del verano Tenemos el talento que nada quiere Tenemos la pinta y tenemos las mujeres Si te llamo my en la parte Tú solo te marca Ese pensar lo te muere Tenemos el talento que nada quieren Tenemos la pinta y tenemos las mujeres Si te llamo my en la parte Tú solo te marca Es sin lo te mueres Al estilo boom boom, boom boom es que las mata a todas las gatas Reventando la zona con el ave con Romeo Siéntate que me pego, siéntate que se veo Es cachonda Cuando yo la desenvaino Una vez al año mami no va a hacer daño Te prende Mami dime si lo sientes y te prende Romeo mata la de frente Mamita tú estás loca porque te explota el bigote Y salgas a empinar el pipi en un de Del para pa' Jordan esperando el rebote Ahora coge la baby white pa' que mueva su cuerpo Que va a sonar como yo, hombre no, que va Dominando los viadas, hasta siempre estoy atrás como siempre Con un flow como los dementes te enciende sabe que te sube pa' la mente Que quieren guerrear, que quieren guayar, que quieren fumar Métela agresivo, métela agresivo mete quieren guerrear, que quieren guayar, que quieren fumar la agresivo, la agresivo Tenemos talento, que nadie te quiere Que tenemos la pinta te tenemos la mujer como hiciste en la parte solo te marco, ese pensarlo La gente tan amada que la teta quiere Tenemos la pinta y tenemos las mujeres Si te llamaba hiciste en la parte solo te marco, ese pensarlo te muere Tengo un flow cabrón, tengo un flow cabrón Tengo un flow cabrón, muy perre flow cabrón, tengo un flow cabrón, tengo un flow cabrón, muy perro. A mí me gusta maravilla, para romperle todo su maravilla y forma su maravilla. A, mí me gusta maravilla, para que se venga con la maravilla y después se maravilla, se maravilla toda, después se maravilla para Y dale a Benito Manda, su la bota y su cartera chalet, ha llegado a la disco y todo la quiere Ya se vuelve su mundo de glamour y de Siempre aparece sola en la discoteca se y besar en su boca me tienta Cuando ese pelo está suelto La cintura le brilla Tengo la Abelito, baby guay Pero rapeando solo, tú sabes que te remato Y sin embargo ustedes andan con el tigre Y siempre hacen el papel del gato La octava más rapilla del mundo <laughs> Red Pollutions Abelito baby guay Michelle Casual, me soplado. Llegó el indio. esto es mucho, esto es mucho Tercer tema Y <laughs> ahora esta compañía muy fuerte Muy grande Adam puso la pista Romeo el artista Curazao el criminal Pelencio DJ Como de grandes Mucha seguridad No sé ustedes 2070